Alright. Namala msiza nyo banyapa ni basebo. Mwili mja asinzi do kuliza. Kansubili niti mulipulu unji. Mujiba liko jemutu usake ngaru. Unabuli muwoli. Ngabe na wasubiza niti kusabili za njini zaka ungezi karenu ya kubanga tuuse. Era antumbude. Siri ya vude, siri ya zamanya vude. Kubanga buli umanyi. Aba yali nzenda. era buli omu bammanyi nti yateeza dda waabaatudde okuba nti awuliriza information nga begenda mu maaso so nno eyakatuuka nkulamusizaako nnyo gye baliko gyotuusako endalo nga bulijjo nno saagala kulandagga ngaeyajja okusaba eryato njagala mpite mu bwangu ngaaloga mujjawe mbabuulira ebiki bigenda mu maaso okusookera dda njera kusooka kulamusa ku bannayuganda mwenna buli mukyawangaalira nga bulijjo osooka kulamusa ku bannayuganda bali mu ggwanga eryamerika buli kitundu woliwo nessaza lyolimu okulamusizaako nnyo gye bali gyotuusaako engalo then nenjolekera uh, ensi gye bayita canada nnamwebonnamwenabinnayuganda bawangalya mu ggwanga erya canada buli kibuga kyonna kyolimu okulamusizaako mwebalikojja mutuusaako engalo kansubire muli bulungi kansubire ndigitambula bulungi nengenda e brazil mbalamusizaako nenzijja ku lukalu lwa bulaaya bannayuganda mwenna bawangalya mu ggwanga erya bungereza mubuli kibuga kyonna mwoli nkulamusizaako mujje balikojja mutuusaako engalo kansubire muli bulungi olwo no nenvaawo nengenda ku lukalu lwa bulaaya lwenyini lwenyini buli munnayuganda wonna woli ku ggwanga lyonna lyolimu nga naye likola lya european union nkulamusizaako mujje balikoje mutusaka engalo mwe bali kwebezaawo mwe bali kulabirira abantu bamwe mwe bali kwagala nsi yamwe bwenveyo nezijja kusemazinga wa asia banna uganda mwenna buli yali kusemazinga wa asia ngaokola emirimu gyo please nkulamusezaako nyoka nsubira oli bulungi mujje balikoje mutusaka engalo nezijja kusemazinga weggwanga eryabawalabu kusemazinga wa middle east banyinaze baganda bange mwenna buli omuwooli nkulamusezaako wonna wowangalira nkulamusizaako mwe bali kwetuusaako ebitasoboka kwetuusaako mwebale okukola mwebale okugumira bizibu byonna ebisangibwa mu mirimu gye mukola kubanga si byangu naye mubigumidde munoonya akasente kubanga kyonna kyekiri twa tulina okunoonya ekibuli amagala eddiba mu ngeri yonna esoboka so mwenna bali middle east banyinaze baganda banyi mwenna mbalamusizaako i salute you then genda ku semazinga wa africa bannayuganda mwenna mwena mwena mwena bawangalira ku semazinga wa africa mbulamusizaako buli kitundu kyonna wooli nkulamusizaako mujye baleko gye mutuusaako engalo kansuule muli bulungi mwebale okulabira famiry zemmwe mwebale kwebeezaawo kyekikulu ekisinga byonna then nenva wo nenzija ewaffe e Kampala Uganda mwenambala musizako bana Uganda buli kitundu kyosinzira mu Uganda abavuzi ba boda abavuzi ba taxi banekulira jange bali mu butale bali mu ofisi mwenambala musizako ne banda byabufuzi mwenaba kyagala ekyuka kyuka muli mu mwenambala musizako then nembaliza nga ngenze ko kunsi ezo mulalo bana Uganda mwenambala mu gwange lya Kenya mbala musizako njara mutagingire omukulembeze we Kenya uh, mukuru uhuru uhuru uhuru kinyata njala mutaging video eno njagala abereko njala mutaging mukulu paul kagame njagala abereko video eno uh, mpozi ne mukulu kishekedi wa, wa komo njagala abereko video na information ame njagala bawa so buli mtu yenango liku nongoli kenya tegeza munabi ya bufuzi na bakulu ba government bonabo le mugal mu government ya kenya tibaje ku video na information njagala bawa so mwenda bali e kenya bala msizako abali e tanzania abali e congo abali south sudan mwenda bala msizako abali mu egypt buli nsiyo namu na uganda wosisi de kula msizako so nera katuka tegeza munno nti omukulu atuuse sagala kulwa njagala bo information ne katwe maro babu zako ate theni nengenda ko nengenda okutandika okubo information entufu mpozi olwalero njagala montagingire omumpembe yosete basira mtabanu wakarekezi insanga bisibe nsi yaleta muzeyizedde njagala ku video kuno obereko tukoya akamanyiro akamanyiro kana akasumagize yeyalira gobana Uganda boloza nti bafutu badde ko tebachategera ni bategerira ddala sonjara mutangire sero tobasira mutano wa karechezi nsanga bisire muzeyi zedensi ya leta taliko address wa sibuka ne yefude mu na Uganda so onjara mutangire mama assassin ni sagala bole ko video eno yomchala genetic kemba bazi mutano wo muhozi kanyirupama ne njagala abereko bonna bonna bonna bonna njagala abereko ko video eno njara mutangire musajja omchala go baita eyita doctor ne ngate wa bichupuli dana atwina abereko yonesimo bimulwadde njala kubeereko n'omukyala gwe bayita monica mu ssennero njagala ku vidiyo eno obeereko bamemba paliamen njala mbeere ku vidiyo eno kubanga ngenda kuwa information nga sigenda giddamu bwempa information sigiddamu so njagala mbe nga information eno maze ogibwa bulungi nnyo ntandike bulungi nnyo allright olwaleero nno ngenda sooka bawa information okusookera ddala uh, njala sooka kola ekintu kino bwekitiwa naye okusookera ddala njala obbebaza bannayuganda nga bulijjo bwe bale kulwanira ddembe lyange n'okulwanirira struggle nti nze navaayo naye eryo bannaffe abatannava mumakomera abakyabonaabona guno omulanga gukakata kuba ba paliamenti mwenna bannop abawera enkaaga oba abawera ataano mu omusanvu plus please mbasaba n'obuwombeefu newankubadde muyina ebizibu bingi nnyo naye mujjukire muyina abaana babayirawo omubiri newankubadde muyina ebibatawanya bingi mujjukire nti waliwo abaana babayirawo omubiri saazi nabali muntu anabatamanyiddwako mayitire nga baliwo okulwa mmwe okubeera ku palamenti gwe n'otula n'okajjala ng'okimanyi nti eriyo abaana batalina kyakulya nga baafa abala babaziika ne gye baziikirwe tebamanyiyo tekiggasa kubanga ensi eba ekutunuulidde mulina okulwanira eddembe ly'abaana abo bave mu makomera mulina okulwanira eddembe ly'abaganda bamu byonna bali mu makomera katugambe ga honarebo segirinya honarebo segirinya muntu nga ffe era akola ensobi wabalina ensobi zeyakola ayagala ekibiina kya nuupu ayagala omukulembeze mulabala kyagulanyisa entamu kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo bemba paliament mwenna mwenna mwenna aboludde oluvuganya naddala aba nop muteeke paliament ku nninga omusajja bamuwe rights ze bamusumulula ave mu kkomera anaawoza nga ava bwere kubanga muna uganda ngaabalala bwe baba atakanya munyo eyatta abantu misana nga ne vidiyo weeri naye ate segirinya watali bujulizi bulaga nti yatta abantu bamusibako misango mulwana eddembe lya segirinya mundu wa paliament aveeyo oba tulugunyiza segirinya be bwa paliament olwo ateffe eriyenje oba bannayuganda batalina mwasirizi kiri kitya awo no sagala olwawo uh, eh, njatwala obuvunaanyizibwa buno okubasaba n'obuwombeefu mwenda banna uganda buli omu gyasinzira okubeera uh, ebizibu ebisinga obungi bannaffe nze mwanjirawo omubiri mwabeerawo ku lwange kituufu nnyo era mbebaza naye wali omuganda waffe era munamateeka alwaniridde abaana ba nopu n'ekibiina kya nopu ne bannauganda abalaba badde abawoleza emisango essaa zino yeetaaga obuyambi bwaffe omwami ono nja muyita honarebo kubanga yeesimbawo naye ngaate munnamateeka honarebo oba kanso wameri antony wameri kanso antony wameri essaazi nali mu ggwanga lya amerika gyafunye obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu nga essaa zino golaba nti ali mukutuya nokulaba nti bamujjanjaba ekirwadde kya kansa naye nga kyava ku butwa njala bamusaba banaye banne mumukwasizeeko kanso wameri asobole okuba ngaafuna obujjanjabi yetaaga ensimbi esukka mitwalo etaano ejya ddoola naye nga bannayuganda bawangalya mu nsi yonna mugezezaako okusonda naye nze mbadde sinakuba mulanga wadde ogutakungula okubasaba nti munkwasirizeeko tulabe nti kaasiwameri ono afuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu nga mumuwa ku buyambi ngenda basaba n'obuwombeefu nti bannange <clears throat> nga bweri enkola yabannayuganda nti twagala nnyo omuntu ng'afudde ate nga mulamu tetusobodde muyamba nze mwanyamba ekitufu sikaayana newankubadde nti sinatuukiriza sinamaliriza mizibu byange naye kanso wa meri yetaga okuyamba tuleme gamanta ah, musajja ate banango musajja atulumye nnyo nenga akulumye nnyo tulina kyokoze nsaba buli muntu yenna ekisoboka okuba nti osobola okuyamba kanso wa meri please omuyambe of to funa akantu kona ko musindikirayo asobola kubanga avunuka enjegeno kanso wa meri osobola mufuna ku namba ze ez'obuntu uzosobola okuteekako ku mobile money wepo n'enamba eri ku cash app enamba eri ku mobile money kw'osobola okufunira kanso wa meri n'omuterayo akantu konna k'oba osobodde eri plus 256 7788771109 eyo eri mmanya ga mukyalawo gwe bayita olivia wa mary eyo namba ya mobile mbane wonnawooli osobola omufuna eri 0788771119 eri mmanya ga mukyala olivia wa mary eyo osobola omufuna yo mobile mane osobola omuteekako ekintu kyona kyosobola then eya cashup eri abantu bonna bali mu europe ne mu america enamba eno ya mukyala muyita Rohana cheyune ona ali naye butereevu baba muyambako okuba nti bamukolera ebintu byonna okuba nga ateerera eri plus 19783324464 eri manya ga rohana cheyune ojja kuba nga osobola okufuna kansula mary okumuyamba omuwa obuyambi obw'ekika ekyawaggulu asobole okuba nga ayita mu bujjanjabi bwonna obusinga obungi kubanga tetwagala tugambe nti kansula mary ate yafudde oba yafunye obuzibu singa twamanya saagala togenti ate omuntu tumwagadde nnyo ng'afudde nga mulamu tetusobodde muyamba awo nno sijja kulwawo njagadde okusooka okukisa obubaka oba okubasa bannayuganda bonna gye muli then tugende maaso ne vidiyo ya leero ntandise ne vidiyo ya leero n'ekigula luggi kyekino ekigula luggi kya leero era batumiddeko mwenna baagala ekigula luggi nti mwebale kugoberera programu eno n'akanyomero kano ekigula luggi kyayo kigenda kubeeramu amakowa asatu ekkowa erisooka lye lino buli olabanga waliwo ekintu kyonna ekitambula mu ggwanga nga kitandise okugyamu embaliga manya nti waliwo obuzibu okusookera ddala njala otutwala okusaasira kwange eri bannayuganda mwena baviiriddwako abantu bammwe mu njega yonna ebeeguddewo nti kitalo nnyo kitalo nnyo ddala mukama abagumye ekyo tusobodde okibagamba nti mukama abagumye kubanga yagaba ate era yajjawo ebintu bino njala mwetegereza ebintu bino mu ngeri esoboka ekiggulalo gye kitandise kitandise kiti Monsi yonna teri musajja asinga kutya nga yoseri iti bahabula tabayisula mutabani waka lekezi nsi ya leta nsanga bisibe ya singa kutya kubanga n'ebigambo bugambo bimukankanya n'agenda mukamu gwanya n'atuloko n'atandika okweralikira ebigambo ebyogerwa mukino ntegeeza ki njala bategeeza nti mwalaba wiiki ewedde ebigambo byali bingi nnyo ku social media baganda baffe aba gurupu ebadde etuzanyira emizango nnyo egitunyumira egisesa egiyigiriza wepo n'egitusomoza tulaga biki ebigenda mu maaso bayita tuyita babizonto abadde abana nga baba yingiddemu ne babasatula kino no njala kibagamba kiri politiko tekyabadde nti kiri ku ssente oba kino okusatula bizonto yabadde enteekateeka ya gavumenti ya nrm nga bayita mu bantu baabwe abomunda okusatula bantu bano era njala bagamba to confirm to you that abantu abayise mu bantu bano ababiri abavudde ku bazonto baweebwa ensimbi n'okusuubizibwa ebintu ebyenjawulo okwawulamu ekibiina kino nga balooza bagenda kikuba wansi olw'ensonga nti bagezaako nnyo batiisatiisa ne balema era nebabasiba nobasiba ne balema olw'okuba nti akuba owuwa akuba awumba engalo kyabalemerera naye ne bagezaako okwagala nnyo kyo kiko okyawulamu okutuusa lwe basobodde okyawulamu saagala kgenda nnyo nti details naye njagala bagamba nti abantu abasigadde ku mulamu ababiri okuli okuli uh, okuli abasigadde babiri abali ku mulamwa era abasigaddewo abali ku lutinza abalala kuno kwe kuli omwami gwe bayita sewanja oyasigaddewo gwe bayita gwe bayita siriazonto wepo n'oli omwami omulala era yasigaddewo amannya go gagenze gajja kujja oluvannyuma wepo n'omukyali yasigaddewo n'omuvubuka omulala gwe baali ku lutinze eyo gye tuyita comedy official oba bacomedy gye tuyita bizonto comedy official abasigaddewo abasigadde bali kubyalo kubanga nina information endaga nti bano ba state mafias abakozesebwa okuba nti badistructing abantu balowoozese nti abantu bano si balungi mu society so ngaate kyali kigendo kya gavumenti kwawulamubizonto olwokuba nti bo babadde babakomerera nga ensobi ze bakola okuzoogerako ziyisa mu ngero wepo ne mu nyimba okuba nti baswaza gavumenti kwe kusalawo gavumenti bayingiremu ebajjeko bannaabwe basobole okugwa naye bagamba nti buli kintu kibeerako omutandisi waakyo so mukulusirwanje ono ne munne oli siniya zonto bwe bakola ekintu kino namukyalo yasigadde n'omuvubuka omulala gwe bali kulutinze e, ogwe tumanyi ng'abantu abaagale ku ludde lw'abantu abasigadde bali ku byabwe ekyo nkibagambye nti mwaddemu omukono gwa gavumenti era byonna ebigenda mu maaso simanyi ebya kontrakiti simanyi ensimbi nedda ensimbi zibadde zibaweebwa ekyo si kizibu kyabwe ekya kontrakiti njala kinyonyola bulungi mu nsi engunjufu kontrakiti zonna bwoba ogenda okufuna omuntu bakuwa kontrakiti no manya nti nino omulimu nemba sikoze nino kusasula ku nkomerero y'omwezi teri muntu atayagala contract so banga bakwasa contract contract si kye kyabadde ekyekwaso ne selisiyala ekyekwaso just bano babadde mu mukolo gwa gavumenti okwagala obayuzaamu so buli muntu yenna abadde ayagala enkyukakyuka era ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu bulamu bwa bulijjo please sigala ng'ogoberera bazonto origina basigaddewo anti bagamba eyawukana ku nswa eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa ekyo nkimaze e mukuli osebita basimu tano wakalekeze mu kigula rugi kyalo njara kugamba kumambu manyi kuno kwoli tuchimanyi bulungi nnyo wazala abaana bangi balingo bugulu bwegongoro fetumanyi ko bana abali mu state ya usaba tufutubadde ko abali mu kulye mmere ne batandika no kusiwuka empisa okumulo omukka okutumanyira no kumanyira egwanga mu ngereza enjawulo tulina abantu abana bwazala batamanyikiddwa nenga faamu tumumanyi ng'omuli kibuule ono osaluza emukono eyo eyafiirwa bazzukulubo abaagwa mu swimming pool kubanga tebumanyi lwaki baagwamu kibuule ono gye buvuddeko yali atendeka abayeekera mu bibira by'emikono eyo era ateerese bangi nnyo tukimanyi nti bukyanga lubanga lwa mindi mwami gwe ogezaako nnyo okufuula bannayuganda nti basiru okuva mu myaka gy'ataano paka myaka gya 2221 naye situwagala bwe basiruwaze njala bagamba kino waliwo obuvidiyo obutambula ku social media obw'abaana abato abakwatiddwa nga balikodingiddwa mu bibira njagala bagamba ekyo ekibira kye mwalabye si kyekkongo bemu ku bibira ebiri emukono nga ali mu kintu kino ye mwami gwe tuyita kibuule mutabani wa museveni omwana w'omuntu mbwe za museveni era takimanyi nti sina honarebo kibuule ronald mwana wa museveni bwoya omwana ono assa abantu bangi nnyo during the campaign trailer bakyakulanyisa entamu omwana ono assa abantu b'emikono bamalayo emikono yaba tebaggwayo ono yakwasibwa omulimu gw'okutendeka abayeekera wepo n'omu ku bakojjaabo bakuba ku bandibadde nga ba ankobe gwe tuyita henrit mukunde be bali mu kintu kino vidiyo ezakwatiddwa ziri state funded era state managed okulaga bannayuganda nti abali mu buyeekera buno ba adf mujjukira adf ye museveni this is to remind the international community there is no adf as a rebel group or a terrorist group ADF is Museveni himself. This gentleman, he creates rebel groups, he funds those rebel groups, uh, rebel groups, and himself, he hunts those people using the taxpayers' money. I'm going to explain this later, but please, the international community, I'm informing you, there is not anything known as ADF or Allied Democratic Forces. That rebel group, or oh, Museveni call it that they are the, the terrorists, they are not terrorists. It's Museveni's rebel group which he created himself and he funded that, that group until right now is just camouflaging to show the international community that Uganda is under attack. Uganda is not under attack. Uganda is under attack by, by our own people. Museveni is attacking Ugandans because he's under pressure, he's under a political pressure due to the fact that he didn't win the election. So He just want to legitimize his statement as he did in 2010 when he set a bomb uh, during the South African World Cup, uh, that is 2010, at Rugogo Creek, at Rugogo Lagibe Club, which took lives of Ugandans, uh, and that and, and, and that led him to invade Somalia. without the consent from our parliament of Uganda. It's the same thing which now he's doing, that he went on and invaded Kong with his hidden agenda. So I'm informing the international community, most especially, especially the European unions, the UK government, the United States of America, and the other big organization, please stop funding the terrorist. Museveni is the terrorist himself. He's not a leader. A leader who is civilized, he doesn't treat his his followers or his citizens like Museven the way how he does to Ugandans because this gentleman he's a label there is no anywhere in the world any government which which can be led by a uh, rebel group and that government succeeds so right now Museven is under political pressure so he's trying to divert all the international community and all Ugandans that Uganda is under attack we are not under attack is Museveni himself attacking Ugandans because he's under political pressure. And please watch more of the information which I'm going to, to, to, to, to, to give you today because I have a lot of information about what is taking place in Congo. So as we speak right now, those videos which are, which are circulating on social media, that these young people, they were recorded in Congo. No, it's a first information. Those kids, they were recorded in, in some, in some uh, Mukono district and these people or these kids are trained by his own son called Ronald Chivore and his brother-in-law Henry Tumukunde because they have been doing this all along since 1980 by camouflaging and creating labor groups so it's exactly what he's doing right now because if I may ask there is no anywhere in the world where someone who calls himself or herself that he or she is a rebel and he comes out he records himself he gives the name he gives out his names and gives out his father's names and where his father where his father stays that is a first information and the first videos which are which are supplied by the, by the state funded social media platforms and tvs so those those those videos they were recorded by himself and himself using his state-funded social media and TV stations. so that he can legitimize his cause of of which his cause which took him to invade Congo with his hidden agenda. So please don't share those videos. Can't you them Uganda? Whenever na Uganda wanapoliza. Bu video obutambula ku mitimbagano ya social media obwabaana abato abadde babagalidde emegemera wala nga bagamba nti baana amanya babogende ga kisiraamu ate nga baana baganda omadde muno omusajja kinvinvi eyabadde agambye nti ye musiraamu era lwanirira eddembe lyobusiraamu era mukama abayambe kiri bwe kiti omusajja gwe twogerako yoseru tabasalamutano wakalekezi azze akola ebikolwa bino ebbanga lyonna ng'abuzaabuza ensi neyeeterawo abantu be n'abajjawo n'abazawo n'abatekawo sente vidiyo ezo zakwatiddwa era nga baziriye babiga kuli henry tumukunde wepo ne mutabani wa museveni gwe bayita henry kibuule be bakoze vidiyo ezo okuziraga teri mu nsi yonna muntu ayitibwa muyekera asobola kurekodinga vidiyo n'awaayo amannya g'amatuufu n'awaayo amannya ga kitaawe n'ekyalo kitaawe kwazaalibwa ekyo mu nsi yonna tiri muyekera asobola kikola kitegeeza nti ye kenyini museveni yakola ebintu bino olw'okuba nti tebaasoma eyo ngenda kujjayo era mu ntaalingire mafyu bu kenya n'abantu abali mu kitongole kya unebo okuva mu 1986 mpaka olwaleero abajja bawa abavubuka bano ebiwandiiko okufuula nti baasoma gate tebaasoma okutandika okubuzaabuza eggwanga so kino ekintu kikyamu nnyo museveni lekera obukodyo obw'ekiyeekero bw'ekisiru kubanga zino video gwe kenyini guwazeekoledde ne mugamba abaana bano bakole ebintu beteri mu nsi yonna muyeekera asobola kwogera amannya ge nawaya amannya ga kitaabwe kubanga museveni gwe tumanyi gwe tumanyi gwe tumanyi omuyeekera olaba awulira buwulizi nti abaana banno tubagenzi kayonga n'asindikayo amagye ne ttanka ate zino video endicoding kitegeeza guno omuzannyo gwammwe era nfu Aho no ndowoza ekigula luji ngenda kuba kifundikidde olwaleero kantandike ne information entuufu olwaleero kati video etandise Nchara mtu agingira jeno katumba wa mara Vicent pamulanga kisempija ntandike ne information ebakwata ko egina kubera nga security alert njo kengende maso Naye nga sina gende eyo mukulu katumba wamala eno message yange gyensembayo okusindikira olwaleero ebisigadde katonda kukulembere bagamba mpulukutu za musota zigenda namiggomeka ngezezaako okukulabula naye oganya otutegeera naye ntegeera embeera mwoli n'abantu abali mu gavumenti ntegeera embeera mu muli nti yoseri tibahabula otabaisiba mutabani wa kaleekeza ensanga bisiba ensi ya leeta muzeyizedde bw'aba agenda okukuwa omulimu asooka kuwonga n'akutwalako amagezi n'okutegeera n'alyoka akola byayagala era kyeyakola abantu abamu katumba amala muganda wange ndowooza bakuwonga bakusika omuzimu okuba nti okyasavinga mu gavumenti yakuttira omwana eri yagezaako okukotta kati ngenda kukuwa information esembayo mubulamu bwange dine bwenaaba nebaseduni ezinga nti katumba amala omutaddeko omudumu gumulu bagenda mutta sigenda kyogera ku social media ngenda kulekoofe eno last message yengenda okusindikira era bwebaka bagenda okusindikira mu bulamu bwonaoba ofudde sigwe ogenda okufata bagenda kuziikamu nze this is my last message to you General Katumba Wamala, I've been warning you all along that you are serving a long government who have the plan of finishing you, but recently they attacked you and in the end you lost your daughter. But you are still serving the same government and you are talking like someone who is comfortable with the government. But this is my last message to you and this is my last last security to you, including uh, Minister of Security Bamlanga Chisempija. I have your message and this is my last message for Geno Katumba Omara. If you fail to understand, please ona kulonofa bwebaba lisoba bantu abadde mbola mugu nja kusomba mu kirame ekyo kugamye tuli message yange sembi yo joli olwalero atali sewent mu meeting e ya two day ku weekend nga tutandika week eno mu state house e nakasero we ponente yoseriti bahabula tabaisiro mutano wa kalekezi batudde mu meeting yaabwe nga bakola final final nga bakola enteekateeka esembayo okulaba nti jeno katumbo amala bakumiza omusu wepo ne muganda wo vincent bamulanga kisempija ono eminisita y'okwerinda vincent bamulanga kisempija mujja kubuuza minisita y'okwerinda bamwagaza kiti bagala mutira ki eyo gye ŋŋenda wansi temupapa kubanga nze mbeera ne information ate njibawa ng'ate ntuufu ekisookera ddala Katumba amala bana basajja tebakuva nko kwagala kukotta ne wankubadde banyiza okubanga bakologo kuwunza ne mission yino egenda okusembayo okuzikiriza era ofe esookera ddala eribweti bana abaami olwokuba nti bakulemu okuttira mu kampala ne bagezaako okukujjira mu biseera ebisinga obungi n'olema katonda n'akuyamba naye kulunda oyinza obutabuuka okujja ng'oddushe ekisookera ddala bakimanyi nti gwe minisita w'enguudo era ne sente zennyini ezasabwa okugenda okukola enguudo ekkongo ezaaliibwedde zitaliyo okubuzaabuza mukulu bakuteekeddeteekedde ogende kongo e wepo okuterako gye tuyita ennyongeza ekube nti ekufuula comfortable ogambe nti mm, kirabeka ndi ku kituufu yevicent sempija bamulanga kisempija agenda okuba ngaennyongeza bamukuteere mu nnyonyi museveni agenda kusakrifayiza ennyonyi bbiri oba emu nga kyebakola John Galanga ennyonyi efene ennyonyi bagikube egwe naye nga naye mwoli kiyayimiridde kitya bagambye nti engeri yokka gye tusobola okuggyawo katumba ambala kwe kumutuma ne Vincent bamulanga ki sempi gya minisita by'okwerinda bagende Congo katumba ambala ng'omulimu ogw'omuntu te gwako kusupavisinga enguudo engeri gye zigenda okukolebwamu nga sire sente baazirya ono Vincent bamulanga ki sempi gya agende nga minisita by'okwerinda okusoma embeera eri e Congo gye baateeka olutalo mukino kyonna nga mwenna temugenda kuva mu nnyonyi bagenda gikuba bagambe nti abayeekera ba adf bagikubye naye nga temuvuddeeyo kati mukulu vincent bamulanga ki sempijja ne mukulu jeno katumba wamala information gibawadde nkimanyi mwafunye dda assignment ezibatwale congo gwe jeno katumba wamala ne vincent bamulanga ki sempijja era mugende e congo munange eyabalula egenda kuba esiridde mbagamba bwe nti ngenze mu maaso Vincent bamulanga ki sempija abatamanyi ye muntu abadde akulidde e masaka era nga abadde minister Museveni era nga aliko mukiiso wa parliament okutuuka bamuko ku mukolo mu kibya mu parliament bamujjayo wali yayogerera ebitakwatagana nye empale za mukama Joseph Tabasiro mutano wa kale kyeze nsanga bisibo muzeyi ZDC ya leta nabanga yamuwa wa minister nga yakolanga ya, ya, ya, minister wa security omuntu yali wagulikali e kya nafuko wa security so no ono no ekimwagazo mutta akoze bintu bingi nnyo ebinzo okulabisa Museveni nti yali mukono ogokuba nti awayo ebintu bya Buganda de bintu bya Uganda okubuwa Yoseru tabasira mutano wakalekezi n'ebintu bye mu bintu nno ebigenda okutisa musajja ono ng'okumuggyawo ng'obujulizi bye bino wano wammanga Vincent Bamulanga Kisempijja Yoseru tibahabula otabasira mutano wakalekezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta yakukozesa okuddira mayiro akenda ak'ettaka lya Buganda nojjako mailo enkumi bbiri ez'ettaka n'ozimukwanga era n'omukolera n'ebyapa by'ettaka n'obimuwa era abirina mu nsawo ye kati olw'okuba ntibaagala kuleka bujulizi mabega nti mujja balumiriza gye bujjako engeri gye bafunamu ettaka lino visi tebabulanga kisempija kyekigenda okukussa n'okuba nti omanyi bingi ebisinga obungi by'okoledde museveni ono ng'ate mu mateeka tebikkirizibwa gano nno ge mataka ge wawaayo n'ogayoseretwabusanzirwana wakaleekezi n'omwana eryapa ng'obikoze nga teryakubye ku mukono nga otulugunya abantu b'e masaka mu bitundu bino wammanga era ettaka lino lyaweebwayo dda Muno mamuli ettaka erya nekongolero nekongolero nabatajimanyi lyettaka omugenzi Idi Amin Dada mwali agenda okuzimba ekisawe kyennyonyi ekyamaje kugaga tulo kubanga ko limeri mujago kine kisawe kiri bitundu byeruka yeyo ngokutte kiri bitundu kimbitundu byeruka yeyo ngokutte ku lugudo oludda erusango mu bitundu bya masakeyo ettaka no jerili dino dino mwasajjo yali kwa nali wa 7 lamukole ne lyapa nabimwa bulungi nyo ettaka lya 7 ne family ye tugenze mas omukungu ono era sempije yagenda maaso n'akwata ekimu ku ttaka erya mayiro akenda lino n'aligabira museveni n'abantu be era nga lino ettaka erigabiddwa mwe muli ettaka ery'e naluzaali naluzaali ennono nasomerayo dda nasooka kusomera nkuke nenzire naluzaali mu secondary ebibira bya naluzali mwenna bimanya abaali bakutteko emasaka naluzali kyekimu ku kitundu ekibaddemu ebibira ebiyitirivu bwe twogerera nga naluzaali amataka gonna ngaaliko ebira bya gavumenti ebibira bya buganda byonna byasayibwa dda ngaomwami ono yakwata ebira byonna ebisangibwa mu kitundu kino ekyenaluzaali mu gombola y'ebuwunga n'abiwayo seruta basira mutano wakalekezi ne babigobako abantu n'amataka gonna ne bagasenda nga naluzaali ebira byonna bye naluzaali okuli naluzaali ndowooza ngaekitundu ekyo kyonna kyonna kyonna okugenda mpaka eyo ku nnyanja lwe n'ettaka yali bawa era abantu abali emujja kunjulira nti ettaka naluzaali kwetudde n'ebitundu byonna byetulodde yali eyuyira terikyaliko omuntu n'omu n'ebira byonna baabisaanyaawo nga vicent bamulanga kisempe gyabiwaddeyo ettaka lyeyogejjako liri mbunga sabu county eno nno mmanyiyo bweso kubanga nabeerayo nensomerayo kubanga ebira byonna byasaanyizibwawo nga vicent bamulanga kisempe jja ettaka linaaliwaddeyo Muno mwemuli ettaka eriye bukakata landing site nalyo Vincent bamulanga ki sempe yali wayo nalukwasa yose lyo sabase mtano wakalekezi n'abantu be era lya family erina n'ebyapa balina ne tugenda maso erono omwami Vincent bamulanga ki sempe yagenda maso nawayo ettaka eri family ya Museveni Museveni ye mini okuli ettaka eriri mbitundu byeru emiyaga ene wakikirwa federal sechi kubo wepo n'entuusi muno mwemuli ebitundu by'okukoma nsimbi mwoya wa ettaka lyonna lyonna n'ebyapa nebabiwaayo nga nino liri ku ttaka mayo akenda kwe yajja enkumi bbiri n'azigemala Museveni tugenze maso onono yazanya omuzanyo munene nnyo okutunda ettaka lya buganda okutudde ebibira entobazi wepo n'abantu kwe baali basenzeddwa okuba nti batulako ng'abantu ba buganda munonno mwe muli ettaka lino eddala wammanga yawa mwe muli mu kitundu kye bayita minziiro ettaka eryo yaligaba mwe muli ekitundu kye bayita mala bigambo eryo nayo vincent sempi yaligaba mwemuli ettaka eriri mu kitengeesa era nakino ku kitengeesa batamanyi mu kitengeesa bw'otuuka e masaka n'oyolekera ng'odda ebwala ku bunala bw'ebwala nokkirira waliwo amakubo abiri wabwerekka mu kitengeesa n'erireega ebuwunga olyoka ogwe ku sayiri ze tuyita ezennaluzaali kati ettaka lyonna eryo mu kitengeesa erisinga obungi ery'obwakabaka bwa buganda omwami ono yaligaba n'ebyapa n'abibwa museveni kuliko wabitembe lino lino naligaba linataka lino bwetulibalilamu ze acres enku, ze, ze, ze, ze miles enkumi bbiri zebatema ku maire akenda oziwa yosetabasira mutanu wakalekezi ngaamulanga kisempijja omulimi yagukola bulungi era naguwaayo so nno eyo nno yemu ku nsonga lwaki bagenda kujjawo oveyo kubanga kati ofuuse kintu kyebayita liability tokyalina kintu kyobakolera buli kimu bakimala kifuna era gwe bagenda kujjawo nenkubuulidde nkimanyi nti mwafunye edda samanus ezibagamba mugende ekongo eibadde eh, entaana yammwe kati ayina amatutegeera atalina mutwe gwonomanya nze ogwange ngumaze ngenze mumaaso ku lwokuna olwa wiiki ewedde era mu state house enakasero waliyo olukuŋŋaana olukuŋŋaana nolwalimu abantu bano wammanga era lwatuula bulungi nnyo Na ye ngenda kusoma amannya gana mulimu erinnya lye singenda kwatula ne nnyini linnya lino eyali mu setawuse nakasero kimanyi nti nkumanyi waliyo ntandisiwent meeting eri yali mu dr chiza besige kifeefe mwali mugisha muntu david tinyefunza abel kandiho oni yateereddwako ekibonerezo muhoozi kanyirugaba kalekyezi kayihura mwalimu yoweri kaguta museveni yennyini ne mama assassin yalimu naye bw'obanga okimanyi nga wali mu meeting eno ng'ate watuuka leeti naye ng'oli <laughs> kankireke kankireke naye kitegeere nti omuntu yenna okimanyi ti wali mu meeting eno nga weefuula nti oli mu opposition era ng'okwamu nti oli mu opposition nkulaba mukulu erinnya lino kandisirikire for the sake of ugandans kandisirikire kubanga bwensoma erinnya lijja kuleta ttaggali kandi sirike naye kimanye nti bwoba ali mu meeting yolwokuna mu state house nakasero okumanya gensomye nga watendinga meeting but very late wajja late but you agreed with each and everything which was discussed on kimanye nti nakutegeera era nategedde nti wooli nize mu maaso mu bintu ebyetasibwako mujjukirako nga tukyagenda mu kalulu nabagambako nti abasajja bano balina eteekateeka etandika okutiginya emmotoka z'abakulembeze abali mu kibiina kya nopu nomuli bammemba ba paliament n'abakulembeze mu kibiina kya nopu okuzitiginya nga basasula ensimbi empya nenkadde nga baziwa bamakanika gye baba bazikanikira oba nezikola saaviisi okuba nti batempalinga nazo nti omuntu yenna abagikozesa waba ng'agenda mu ngenda empanvu emmotoka emukyankala neko emukube ekigo era emuttirewo mukino nno waliwo mwannyinaze ali mu ggwanga ery amerika bamusindikira omutujju n'akimukola emirundi ebiri era emmotoka emmotoka ze ye yennyini gye yeevugira baagikola ekintu kyekimu wepo nemmotoka gye yeyazika okuva ku mukwano gwe baagikola ekintu kyekimu kino kyekyokulabirako kyembagamba bamusindikira omutujju naye ngaate yefudde mukwano gwe eyatempalinga nemmotoka zino lwakuba nti emmotoka z'abazungu ezirimodani kati ekubuulira nti munange emiri emipiira mifu munange yingine chamose oba waliwo kitagenda bulungi mu brekizo emmotoka n'ogiteeka ebbali singa tekyali kino singa mwannyinaze ono mufu kubanga abasajja bamusindikira abatamanyi bamusindikira omutamanya ŋŋamba naye ng'ate naye bw'omusomako oliginiye musajja aveeri abataagalira ddala uganda ngenze mumaaso mu bantu abawereddwa ensimbi okutambuza ebikolwa bino mwe muli abantu bano wammanga mwemulitandika na chiza besiji mugisha muntu wepo ne kale kaihula abagendo sene okutambuza sene zino ziwa makanika okulondola emotoka zaba nje bazikolera service okuzisha ankaranya era mu bintu bino bye bakoze bakoze ekintu ekitakoleka era kitawunyika mu enzita eyakatuwa naye abantu batandise ojjekengera ko bo katudde ku plan gye twali tutesezaako eyemotoka so nno nsuubira nti accident zizibade zigwa mu uganda muzegendereze nnyo olw'ebigambo ebigenda mu maaso mu uganda naye nga buli omuntu eyabadde mu meeting eno erinnya lyo ndiresi neyejjukira essaawa zino mmanyi ku vidiyo kuno oyinza kuwulira kuba kwoli naye nga meeting eno wagibaddemu oteekeddwa okuba nga omanyi kyemwadisikasinze okukola abakulembeze ba noop nga mwe munobert kyagulanyi sentamu okutempalinga nemmotoka ye mu nsonga endala omukulu Robert Chagulanyi sentamu na kukula mbade mkusawa mkulu bubonge ndeka e yunga wegende lezenyo entambula yo naba ntubo diringa na bukubanga mhm chichigabe chitegele so njara tegeza message eno njara jitegeza wakule mbeze mwana bafuge guangali ya Kenya eno kanjo gire mulu zungu na mjisindike bulonji uh, this message goes direct to the president of the republic of Kenya and the entire nation of Kenya this is to inform you that as time comes, you are heading towards the elections of 2021 of choosing the new president of Republic of Kenya. There is a well-planned move of, disabil of Kenya by Yoweri Kaguta Museveni, the so-called president of Uganda. He had organized so many randis from different parts of East Africa to enter Rwanda and to disorganize the security system of Kenya and even to disorganize the elections. As you speak right now, I can confirm to you from reliable sources that almost 200 Rwandese origin, they have spies, they have entered Kenya and they are operating in different areas and different cities of Kenya. As you speak right now, some of those spies, Rwandese spies, they're operating as taxi drivers. Some of them, they're operating as Baba in saloons. Others are operating at Mombasa port and others are staged or stationed in different cities around Kenya. So please be aware that anytime, anywhere, if Kenya get destabilized, there is no any other person who is behind this mission is Yoen Kaguta Museveni, the so-called president of Uganda, because all along he had been planning of destabilizing Kenya, but he had failed. But right now, as we speak, 200 spies of Rwanda origin have already entered Kenya through different borders which bordering with Kenya. So the, uh, the, the President of Republic of Kenya, the entire parliament and Kenyans please inform your government that is a, there is a plan of destabilizing Kenya during elections and after elections. Hope more Kenyans, they have more experience about what happened in the previous elections, whereby Museveni sent his troops. They were dressed like Kenyans and they start beating civilians to the extent that some people lost their lives in such manner. So right now, as we speak, 200 of Rwandese origin spies, they have already invaded Kenya, but they're operating in different sectors in the country. So be aware. If it is possible, the, the, uh, the Minister of Internal Affairs and the Minister of Security, please wake up before it's too late. And also this message goes to the President of Republic of Congo, Mr. Tshisekedi. I know you are aware that Ugandan government is trying to destabilize your country. Museveni himself is just beating around the bush that he went there to look for ADF rebels. That's not his mission. There are so many, uh, there are so many hidden agendas of himself invading your country. One, last week you heard that some of the U.S. Uh, U.S. United States uh, embassy staff members, their telephone gadgets they were uh, they were spied on. It is the same that your telephone gadgets they were your telephone gadgets, Mr. Shekedi, they are mounted by the Republic of Uganda through the high-tech experts so your, your telephone numbers and telephone gadgets are monitored by the public by the by the security organizations of Uganda, including ISO and CMY. So whatever conversation you're having between you and the other leaders of East and Central Africa, be aware that your telephone numbers or telephone gadgets are monitored through the sophisticated software. But the person who's behind this is Yoweri Kaguta Museveni and his entire regime because they are hiding some information and some re and some of the reasons as to why they are in Congo they are hidden but soon or later I'm going to inform you the reasons as to why as why Museveni is also is in is in what is in Congo so as we speak right now before I leave Congo, let me inform the international community the reason as to why Yosef Tibahabrota by Cyril 7 went to Congo. These are the five reasons as to why Museveni invaded Congo. And the first mission is Museveni didn't go, didn't go to Congo that he's looking for ADF. As I've already informed you that Museveni is ADF himself. Previously, Museveni used to create his own terrorist groups and rebel groups, and he found those groups So the reason as to why Museveni went to Congo, first and foremost, he doesn't have money to run his government. So he went to Congo to loot Congo in terms of gold, timbers, and to justify his that a work of bombing Uganda. And he claims that ADF is behind the bombing of Kampala City. No, that is wrong. This gentleman previously in 2010, during the South Africa World Cup, this gentleman, he did the same when he got a deal of going to Somalia as a peacekeeper, but he was not supposed to take those troops to, to, to, to Mogadishu because the parliament didn't allow, didn't allow him. So, you know what he did? That gentleman used his security organizations, which are not registered in the, in the, the Constitution of Uganda, that is international, uh, that is an uh, internal security organization that is ISO, CMY, and ADF, and, and, and, and UP, and, uh, and, and SFC, I beg your pardon, and SFC. They planned of setting bombs at Rugogo Rugby Club, Kabaragara, and Muyenga in 2010. These bombs were set by those organizations, and those bombs claimed a lot of lives of Ugandans, innocent Ugandans. which if which forced him to take troops to Somalia so that he can get millions of dollars from African Union and USA and European Union, which he succeeded. But this gentleman, he lied to the world. And something he's doing right now, he claims that ADF attacked Uganda and they, and, uh, and they set off bombs in Kampala. That was a big lie. This gentleman is good at camouflaging since 60s up to now. So those are the three reasons as to why he's in Congo right now. And the fourth agenda or the fourth issue of himself, himself taking troops to Congo, this is the hidden plan. Please, can anyone please tag uh, the, the current president of Republic of Rwanda, Mr. Paul Kagame? I'm here to inform you because for me, I'm tired of destabilizing Africa due to the fact these people are not civilized. Museveni, you are not civilized and your entire government. The fourth reason as to why Museveni is in Congo and the reason as to why he's there, he had taken a lot of ammunition, including uh, uh, tanks, fire, ta uh, including tanks, a huge number of fighters or soldiers, and guns which is unnecessary because we've been asking him for the evidence to show us that where the ADF comes, they are nowhere to be seen. But the, the, the, the plan behind this, this gentleman wants the moment he reaches in Congo and settle there, as he plans, then he turn against his fellow comrade Paul Kagame by attacking Rwanda directly by using M23 leader Kayumba Nyamwasa and some generals in Rwanda, Rwandan, Rwandan army right now as we speak right now. So, His Excellency of the President of Republic Rwanda, General Paul Kagame, so be aware and be keen and please tighten your security at all borders which are bordering with Uganda and Congo because this gentleman, his hidden plan is, is going to attack Rwanda from Congo. So be aware because I got this, this from reliable sources that this gentleman after settling Kong, after settling Congo, is going to use M23 rebel leader Kayumba Nyamwasa and some generals in your army to invade Rwanda again because you have some misunderstanding with him and he doesn't agree with you. So anytime, anywhere, tighten your security and reshuffle your cabinet, including all your security officers because there is a plan to overthrow you. from Congo. Hope this message is loud and clear. And the United States of America, UK, European Union, please, you are funding a label, you are funding a terrorist who is ready to destabilize the, the East and Central Africa as we speak. So that is the mess, that is the fourth reason as to why this gentleman is there. The fifth reason as to why he's there is planning to kill his two serving ministers, that is the General Katumba Wamara and his security minister, Vincent Bamulanga Chisempija, whom he thinks that the end of this week is going to dedicate them to go, he's going to dedicate them to go to Congo for some official duties, but in return, those people, they want to return back to Uganda live because they're going to be killed in their way to Congo. So those are the five reasons as to why this gentleman is in Congo. And this message goes to the international community because this gentleman has his own plans against the entire Eastern Central Africa. Previously, I told you that this gentleman is the one ruling Burundi, is the one having a hand in, in Rwanda, but unfortunately, these two people, they got misunderstanding. But fun enough, I'm still asking myself, during the 1994 genocide in Rwanda, Museveni was the one who facilitated the, the APR, all those rebels from Uganda. He gave them cash, guns, and troops. And those all those troops who went to invade Rwanda or to overthrow the late Abiyarimana, they were serving officers of Uganda People's Defense Forces. How dare, over the double standards of the European Union, the British government, and the United States of America. How dare you didn't brought Museveni to the courts of law, more especially to International Criminal Court, whereby some people were left out, like Museveni himself is supposed to be in the International Criminal Court to answer the genocide because he's the one who planned and masterminded the 1994 genocide in Rwanda. Nobody mentioned him because we know he's having a lot of spies and some people in the a big organization who back him and defending him. But the world knows that Museveni is the one who was behind the 1994 Rwanda genocide, which claimed almost one million Rwandese people. But nobody took him to, to, to any courts of law to answer those questions. The same gentleman is still doing the same in Uganda. He's killing innocent Ugandans. There are so many, uh, there are so many Ugandans who are suffering, who are suffering right now. Some were killed and buried in unknown destinations. Some of those who are those believe with him then in jail. So I beg upon the international community, please help Ugandans, help the entire East and Central Africa because this gentleman is beyond the borders. Remember. whatever you are doing helping seven at the at last it's going to cost the lives of millions of people in eastern central africa Ngenze maso. mukulu sam omala eyaliko omu ku baduumizi mu poliisi mu bitundu ebya kampala n'emirirano we twogerera essaawa zino wava mu poliisi ng'olina ebutakwatagana ne mu kitongole kya poliisi noga nti okwaddiye naye ng'ate eriyo abakadde abakusinga okubeera mu poliisi nga bakyali basaavinga wavuddeyo n'oyogera ebigambo bingi nnyo ku social media era mukulu nekkolera posi negamba nti weekweke ensonga lwaki nagambye weekweka yabadde bwete yo senti bahabula tabasa mutano wa kale kizina mutabani wa muhozi kali mugaba batoye order ojibongo budde tebunna singa ekyunte kina samba dagala wetuogerede sawa zino omukulu muhozi kali mugaba yatoye da order ojibwewo era ne kugamba take cover oba kweke mukino mukino muhozi yalagide ya, ya, ya akabinja ke akasi akata omugenzi kirumira okunonya okujjawo mu budde ngo budde bukyali akabinja kano kekatta omugenzi kirumira era nekamumiza omusu ne famire nagireka nga nena mugisimufungize bano abasajja abagenda okunonya batambulira ku pikipiki yakika kya sport honda ngaerimu kala nzirugavu ekala nzirugavu bali babiri abagenda okutambulirakokutambulirako e, e, endagiriro y'abantu bano oba number plate ya pikipiki eno kwebagenda okutambulira eri ucc 954k nkiddamu mukulu Sam Omara. Please tighten your security. Recently you came out and you said that you served Uganda and you served Museveni government, but they really appreciate you. To the extent now you don't have money, you expose the government. And the message reached to Mohos Kanyarugaba and his father. So in, in return, Mohos Kanyirugaba informed his father that this gentleman is supposed to be taken out of action or out of service. Mohos ordered his assassination gang, which killed late Muhammad Chirumira, and he ordered them to kill you. And these two gentlemen who are assigned to kill you, they are going to be using uh, they are going to be using Honda bike of sport type black in color. Number plate is UCC 954K. That is the number plate they are going to use. But you know, the moment I, I, I give up this information, these people, they change. So Mr. Omala, be careful with your movements, where you stay and the people you talk to, because they might change the tactics of getting you. So be aware, Mr. Omala. Oito gatomani Uganda, kubuli doruzungu, ndozo rotege devlunji. tugenze mu maaso era mu kkowero erimu mwenna bannayuganda bawangaalira ku bitundu by'entebe ndowooza mwalabye ekyagudde ku mwalo gw'ekigungu landing site kino tekyavudde mu bbanga nti omuliro gwakyezisa kigungu landing site okuva mu bbanga wetwogerera kigungulandi site eno ettaka lino lyagalibwa state house ne famiry eno kubanga buli kimbagala kitwala njala bagamba amawulire ga nnaku nti abaakumyeko ebintu byammwe omuliro gaabadde magye aga sfc nga gakulembeddwamu eyeeyita owa poliisi ngaali ku order zomumpembe joseph tabasa mutano wa kale ekyezinsanga bisima ensi ya leeta nga bakulembeddwamu eyabadde amontary nga bakyetuyita supervisor this mission was supervised by the rpc kampala metropolitan police south commander nkiddamu mission eyokwokya kigunguland site message oba okwogera okwokya kuno ebiragiro byavudde mu state house ngaettaka lino balyagala era ngaeyakulembeddwamu ekintu kino gabadde amagye ga sfc nga gakulembeddwamu owa poliisi adumira ekitundu ekitundu ekyobukiika kkono ekya kampala metropolitan commanda yabaddemu rpc abamanyi amanya ge ndoza mujagateekawaawo so abantu b'ekikungu temulowooza nti omuli ogwavudde mu bbanga oba mwana yakumye kando amaje ge gabokyeza ku birago byomumpebyosetabasmutano wakalekezi nga bikulembeddwamu rpc wa kampala south metropolitan commanda yabadde mu kintu ekyo genze mumaaso awonfuddewo tugenze mu maaso Jemufudio katolo nga nakava emikono jejita wemira muemba na bategeza nti Yose tiba hapuro tabasiru mtamu waka lechezi Alimukutia okwama yenyo Ntine watu ula haulila sacha jao Ngacha inokura kwe kuteka egwanga mbunkenge Kwa taisha ina serizi dukanya government Wetuongine de sawa zino Wachi mmanyinti wasigala ukafiu ngensinda na kafiu ya vao Ni loko down ya guawonga miuganda Loko down ya kafiu echa aliwo Echitufu chiri di msebe ina serizi na kusosura wa polisi na bahama jee kyakola yabajja mu balakisi n'abateerawo kafyu ono nga buli muntu gwebakwata ekiro oba emmotoka yo netambula bano abakulu bakifuula kigenyi okusaba abantu bano seno zibajjako sinakindi okuwamba ebintu byebalina bo nga bisasulemu era we babadde ebbanga lyonna nga tebakyakomplain nga tebabasasula naye nga bweobuuza muganda wali mumajje bamupoliisi ajja kkubira tumaze ebbanga tufuna nsimbi so nno omwami ono yakozesa ekintu kino okuteekawo kafyu okuba nti amagye ne polisi gesasula kuba yagamba talina sere za basasula ate bayina emmundu so kwe kulekawo kafyo ono ne lokodawuni ali mu bitundu bya buganda okuba nti akyagenda maaso era ensonga lwaki nabagamba previously nti omwami ono agezaako nnyo okufumbira enamba ez'ekirwadde kyetuyita senyiga 19 lumumamawugwe akizze bakiteeketeeke bakirangirire basobole okuba nti bazzaawo omuggalo ogwokusatu kino nakyogera nga nakava mukkomera bwe nti vidiyo ndowooza e, naye sinakola vidiyo nakipostinga bupostinzi naye mbagamba nti waliwo okutuula okwaliwo wakati we minisita y'obulamu we po ne state house okuba nti baggala eggwanga mu ngeri y'okufumbirira enambers naye mbagamba kiyinde wadde toli busa ekintu kino kyeyoleka ku mitimbagano nga tv ey'omumpembe omukyala omukyala muwala w'omumpembe omuzzukulu wa sitaani gwe tuyita TV yono mchela kubita Diana Mwabani Natasha gotuita, Sorry, gotuita Natasha Broadcasting Service e, Kulembe wamu omwami gotuita ah, Kemu Kaliso, Mundu Gavalina Ange Sefuria, Kasolia Fumba, Kasolia Mamve abamu ku bakozibe ne bafere bagamba nti ah Uganda wetogerera efunye ekirwadde ekipya ekyasenyiga omupya ekika ekirala ekintu ekiwezaako abantu omwenda era bo ne bava ne bakirangira mawulire gona nojja kirangira mu Kampala nti kyabadde kituufu lale teribusa nileta omubbi omunene betuyita daya betuyita omubbi omunene yeta dr rutha achenge nalangira ndi bafunyeyo abantu musanvu abetukirwadde kino kati baawukanye bulungi nnyo ngere empale za mukama wa yesu tabasiru mutano wa kalekezi nsi yaleta asanga bisibe muzeyizedde bwezikola yeyawudde mu amawuli gayogedde bilala ye kenyini nasindika minisita nayogera birala kati nebeekuba empawa kitegeeza enamba ze mwagabye zonna zabadde nfu nga bwe tukimanyi nti temwasoma abasinga obungi mutufuga nga mutufugira mu bintu bya kisiru twalete tuli awo omukyala daana atwine ne dr monica musenero batudde ne museveni ne bakkaanya engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino wabula ngeri bagamba nti ezibuka teziraganye zekuba empawa nakino ngenda babuli ekisesa mu bintu bino wammanga omukyala ono dr daana atwine n'omukyala Dodotha Chenge we Paul ne Monica Musere bali babya basinga obukulu mugwanga mu bintu byokuzanyira bulambu abantu nga batubuli olusaya so lwechi siru kumbe batumanti tutwabo kadda butogirede sawa zino abantu bano bagambye Yesu tubasome mtano wakalekezi tudde mu tugale gwanga na ye Yesu tubasome mtano wakalekezi ne bane babagamba yes mwagala tugale gwanga ne tugenda diggala ku chi bali bamugamba kya tufunye yo covid yo tufunye senyigo mpya atusobozisa ku gale gwanga lino wana wesoka ne simbira wakati bannayuganda mwenna mbasaba please janwa desemba bwaggwako temusooka kusasula school fees z'abaana bammwe mumasomero nkiddamu bannayuganda mwenna mbasaba januwaali bw'aba atuuse musooke muleka okusasula ensimbi zammwe mumasomero kabere desemba ono temusooka kusasula kubanga kyemutamanyi kiri bwe kiti abasajja bano baayagala okutta ebyenjigiriza mu uganda era yo mission eriwo sinti waggwo ono comedy 19 kempita senyigo wa mama wigoneda mission ya kutta byanjigiriza mu Uganda na kusimira kusimira tomi abana ba Buganda okubanga tebasoma abana ba Uganda baba abo basomera munsi munsi z'abazungu munsi eziriranyewo ne mu international schools mu Uganda ezimu zikola enene zaabwe abana ababo basoma kati fa abana abazezi kokolima agali amaji zeziko okulima abaana baffe bakafenyere boga lyali abisi fite tugenda kusoma era abaana bano njagala babulira nga nakava mu kkomera kigatto wange yampa amawulire okuva mu ddala nti abawala emitwalo kumi na mukaaga baafuna dde embuto baana baafuna dde embuto era bobo okujjako nga bawonze nnyo bayinza obutadda mu masomero emitwalo kumi na mukaaga kati tuli mu desemba nkyakola risaach ne drones ezi ekyakola risaach mu bitundu ebisinga obungi ebya uganda njakubawa enamba esinga kweyo naye nga njagala bagamba nti E, okuggala omuggalo gwasooka gwennyini abaana ab'obuwala emitwalo 1mukaaga baafuna embuto abaana abalenzi abatandise okwekulira n'okwenogere ku nnusu abatayagala kudda ku ssomero bangi kitegeeza ki titosobola kuddira mwana gwewaseetinga nti alina kusoma n'atandika okulonya ensimbi n'aba ng'asobola okuba ng'akyasoma kitegeeza ebyenjigiriza babisse beetegereza ensi zonna ezafiirwa abantu obukadde n'obukadde amasomero gaggulawo abaana basoma mu uganda kiri ku likodi baagala kubanga bakipulani nga tebalina okutta education system yensonga lwaki bateekawo n'omukyala mama assassin genet kembabazi senior tudopout ye minister of education atasobola kukyusa yensonga lwaki yava mu bbanga n'agamba n'olulimi olukyana basomese mu uganda ngaomubuuza kigendererwa ki kubanga njagala kukubuuza omukyala genet kembabazi mama assassin mu nsi kimwali ogenze ne basomesa olulimi oluguna lwe bateeka mu sirabasi yensi eyo Janet Kembabas, the so-called first lady, I'm asking you. You have been traveling around the world. Almost you've traveled the entire world. Which country have you ever witnessed that they have allowed that the edu their education system to implement the foreign language to be taught in their education system? Which country? Because you are fooling Ugandans, you sold our country to foreigners. And I'm informing the international community, most especially the Chinese, You gave Museveni money as an individual, not on behalf of Ugandans. We elected Robert Chagulanyi Sentamu. Whatever you are doing in Uganda, you are doing it illegally. Whatever you are doing in Uganda, you did it illegally. And the biggest number of Chinese you are in Uganda illegally. First and foremost, the man, the man whom you gave the money is not a Ugandan. Sam Kutesa, the man who was there to sign those agreements, is not a Ugandan too. Janet Kemba was not the first lady, is not a Ugandan too. Three of them, they have baked. They signed what they didn't they didn't understand. At first, they signed uh, they, they signed the agreement without reading and understand the, the, the, terms and conditions of those agreements. So for last, we know that we voted Robert Chagulanyi Sentamu. Whatever agreement you had with Museveni, it was a personal agreement. And let me inform you before it's too late, please. Museveni has a lot of properties outside Uganda. Museveni has a lot of money in offshore accounts worldwide. So whatever comes please we don't we you don't own anything or you don't owe anything to ugandans we have nothing we don't have business with you we ugandans we know nothing about those agreements deal with museven is having his own properties genetic genetic genetic museven and samu kutesa Also, they have their own personal properties. So in case of anything, please, we Ugandans, we are less concerned about the arguments and the money which you give those people. nyenze maaso awo mbadde nandazeeko nga ngenda kujja wano malirize ekintu kya covid-19 ekintu kya covid-19 bafunye butakkaanya batya Eh, dana atwire ne babbi banne bagamba gale waddemu okufuna ssente ku international scene n'ekyo kyagaanye kubanga ensi ezisinga obungi zonna nzigule kati museveni n'abagamba nti mwagala tuggalewo naye bwe tulina okuggalawo kitegeeza boda zonna tulina ozziggalawo naye ate tukyasigaza tukozesa boda congo tuyingizayo amagye twagala kukola missioni zaffe tetusobola kuggala ggwanga ngaate congo boda ya congo ekyali nzigule ne bafuna misunderstanding era bayawukanye nga tebafunye solution ya kintu kino naye nga teweewuunya singa bazzawo lwokodawuni mugwanga elya Uganda obasinga amasomero bagano gagula mugwanga elya Uganda kubanga kagendele ngo mukadde akoga chemba seba njabo ne basebo obusente bwa muwechi na kumugukwati temote sasula school fees before temo sasula school fees before kubanga bana abantu mission yabo yakuta education system mu kitegere bulungi temo sasula sente za mu choka mu kireke kubanga mujja sasula sente za mu ate zibafiwe bana batemati kibapagala code they are not ugandans omusajja wogenda kumulirwa nogula amasomero nogatuma nerinnya lyo nga mu uganda amasomero gaggadde wogenda kumula noinvestingayo sente pya nenkale nga mu uganda temutemubasomera abaana basomera mu biyumba bya ttaka kitegeeza obwongo ablenza monke kino ngenda kibagamba nga ngenda ku nsonga endala njagala mukulu mafew mafew bukenya eyali owa uganda national examination board ne minister of education abaaliwo mu 1986 okutuusa bwe babagirako mulina ebibuuzo bingi nnyo ebyokuddamu okusinziira ku labo information oba labo societies ezingamba nti abantu bonna abali mu gavumenti ya museveni okuva mu 1986 okutuuka wano bagidde omu mafuyo kenya empapula zonna ze mulina ziri forged zonna ziri forged baba wampe temusomangako muno mwe muli empapula za sp7 senior 4 ne senior 6 mwenna abasinga obungi That's why you are not civilized. Let me tell you this. My fellow Ugandans, this is to inform you that the entire cabinet of your Tibahaprota by Siba, the son of Karechezi, and CRA, Tansanga Bisium they came in power by camouflaging. I'm still doing the investigations how and when these people they got all the uh, education, uh, uh, uh, their, their qualifications. Because my labor sources informed me that all those people, they got those education, uh, education qualification from the Minister of Education and from UNEB. But those, those, those, those, those qualifications, they were awarded by those officials who were in, that, in those offices. Since 1986, until some officials they were changed from those offices so all those people from those government officials from 1986 up to 2000 somewhere there all your qualification education qualification or academic qualifications are fake including the first family some ministers and those who are still serving in the, in the government all your academic qualifications are fake And I'm still doing the investigations because I got the labor information, labor sources that Matthew Bokenya and the other officials from UNEB and Minister of Education, you know this. You awarded these people academic qualification on gunpoint. That's why they are not civilized. Because a person who is civilized, a person who is, who is, who is educated, you can't kill your citizens. You can't torture your civilians, your citizens. As Museven does. We are in the 21st century whereby we bring issues on table and we, we, we discuss issues and we accept or we negotiate than killing each other. Because you are not civilians, that's why you're killing Ugandans. So, I'm still investigating that information and I'll soon come and expose these people. There's a mass. A e chalako down Chimatankani. Bwana Mosau, it's up to them. Kuwanga bachimai, it's chigena kubeda political. Te chichari inti chili, cha kugeza kutangira wana Uganda kutafuna pulwade. Chili political. Echon chimaze. And also, I want to inform the international community that Miss that Yoel, Yoel Kaguta Museveni yourself Tibahabrota by Sila, the son of Karekezi, whom you are funding as you speak right now and whom you are supporting, is a very dangerous man. Right now is fighting against Muslims in Uganda. Let me repeat this. Right now, Museveni, he knows exactly that all the international terrorist organization they claim to be Muslims, which is not true. Some time back, this gentleman, when he wanted the support from the international community, when he was going to when he was going to wage a war against the previous governments, this gentleman he had any, he had no any other option of getting support from his own religious organization like the Protestants and the Catholics. The only option he had was to go to, uh, to was go to Muslim countries to get support. He went on on nickname, nicknaming himself that he's called Qasim plus his brother known as Salim Saleh, Shabani Bantaliza, etc, etc. But these people are not Muslims. They knew that they can't get support from other religious uh, uh, sectors or sections. So he was informed or he was given uh, an advice to try to Muslim nations. That's why they nicknamed themselves the Islam names. So himself he nicknamed himself Qasim. So he went to his he went to Libya to meet uh, the late Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi helped Museveni knowing that he's helping a Muslim or uh, he's helping a Muslim colleague. But unfortunately, this gentleman was camouflaging. My concern is here. Museveni right now, you are using Muslims and you are nicknaming Muslims as terrorists which is wrong. You've been killing Muslim all since 1950s, 60s, 70s, 80s, and even in 2000 you're still killing Muslims. Why? If the Catholics didn't help you, if the Protestants didn't help you, but the Muslims helped you to gain what you have right now, why do you come afraid and why do you hate Muslims? Why? Why do you kill Muslims in Uganda? And you, you went on, created a labor group called ADF, Allied Democratic Forces. And you were working with the gentleman called, uh, the gentleman who is right now in, he's not in Rizla prison, this Jamil Mukul, also is a Muslim man. You went on killing Muslim cyclists. And some are still in jail, rotting there. There are ongoing circulating videos on social media of the young kid, of the younger, young, young, young boys and uh, young boys and uh, grown-up men who came out, were staged by your son and your brother-in-law. They are saying that they are Muslims, young in age, they are ready to fight for their region to defend Allah. But we know that you are good at doing that. So you want to show the world that the Muslims in Uganda, they are behind the terrorist acts in Uganda. That is wrong. The Muslim community in Uganda has done a lot of good things to stabilize Uganda peacefully. But for you, as a man who doesn't think before you act, you've tried to blackmail the Muslim Ugandans to the extent that a big number of them that are being killed other than rotting in jail and you nick them terrorists but remember previously nobody helped you until you were given a plan to become a Muslim you them yourself that you were cursing so that you were helped by the late Gaddafi but now you are tarnishing the name of Muslims in Uganda you must stop this can't you them on Ghana mukuru yoseri tiba haburu wataba isuga mutabani waka rechezi eita museveni obaka guta mumiaka emika denyo mwetu mamanya gechisilamu nenga temwali basilamu kubanga mwachimanya edini okatuliki yagano bayamba edini process yagano bayamba ngatebasobola bawa de chikumu wadechi wadobo wechikumi okubayamba nenga teze dini zamwe Nebaba amagezi mwetume mwetume amanya ge kisilamu amujja funo obuyambi. Kubanga abasilamu ize abasilamu dini yo busilamu ne bitongole byabasilamu musiyo na bisobola no kuwa roninga tebikuwerede ko magoba kubanga amagoba mu busilamu tegakirizibwa. Tegakirizibwa magoba ku kukuloni. Ero musilamu akuwe ekintu aga Allah kule mbiro funo funo cho yagala. Kati mwa mwachi manya ndo kufuna obuyambi na kwetu mabanya ga kisilamu ne mugeetuma ne mugende Libya Muhammad Gaddafi nabayambanga abasilamu basajja mwe. ngedini za muziga nyobaya mbada watu mbaga nyobaya amba ni mwetu mamanya gishira mwini ni mwja mwye kila government zaliko nizivako ni mwda kumanya gamu original era muhama gadafi ya baba fava chiki densingo bwembanga mwako zisa manya gaba silamo ufuna che mwagalo kutuka wache mwta ba silamo nzisiri musilamo nifuna tukiza mwumpo mwgo baita katonda mwgo baita Allah the difference is language But we're all human beings and we're all Ugandans. Stop killing Muslims. Because they played a big part to bring you where you are right now. You are killing Muslims, but they're innocent Ugandans. oba abantu abaali balina okuya abantu abantu bwe wali osiga mu ddiini ezo zokkiriza mbaagano okuyamba ne weetuma amanya g'ekisiraamu ofuna obuyambi think twice nti abasiraamu be banyamba lwaki obatta lwaki obatta buno bu video watu me mutabani wo kibule nono mukodemu nono mukodemu gundi atumukunde ah, bakorobo bu video ngabana bogera musimanya manyaga gegeze gundi tata wange ye gundi nwanire de yobusilamu era mukamba Allah mpempera who is fooling who ono oh, history wa muwe chiyayi no kubuza abuza banda Uganda fego tulwani atubajio tubagula amaso walabe nkirindi bemukola bya chiyayi teri muyekera mu nsi yonna asobola kufulumingibwa nayogera amannya ge ne kitawe ne gyazaalibwa tikibangayo kyenva mbaga nti mwafuna ebiwandiiko mu unab ne minister of education nga mbikozesa kubanga temwasoma civilized people they don't act the way how you act civilized people they don't act the way how they, you act if you want to prove this just witness from other tribes in uganda the way how they behave Since 1986, one tribe is ruling Uganda and they are killing Ugandans, innocent Ugandans. Why? Because these people, they knew that you were a devil. Other religion, other religion, other religious uh, uh, organization, they knew that you were, you, you, you were, you, you, you, you, you, at one time you become a problem. That's why they didn't support you. Naye omusajja yakuyamba abasajja bakuyamba amannya gaabo gafudde ekyokutuulako kasimu otte otte sheeki kirevu kasimu otte babisiraamu weetuuma kyaki ng'okimanyi nti si kyoli munda muli kyenga bannauganda omusajja gwemugamba nti afuze eggwanga bulungi alese abatta abantu emiriyo n'emiriyoni z'abantu zebasse mu ggwanga gwemugamba ye musajja afuga eggwanga bano abasajja tebaasoma yesobola ki buli kimu bakikola kifuula nenge no yango lyava ya supportinga kati mbabuli de history wasoma ono gendo fune mudu no kule, ya kosa manya ga kisilamu kat right now abasilamu yabatu okuva mu mumbala jabatta mpaka nakachacha achabatta wacho tabantu bakuyamba ngali mu government abantu bafune emirimu wasilamu batono nnyo Mutogire saazi na banda banda Uganda bonna abawala bali mu walaba bakole cheyo e saazi na bali mu kutulugunyizibwa bonna ne office zamwe zitwala bana baba e waga enamba esinga baga nti bwoba toli musiramu watu kuba gyetubatwala mbawalamu This is to inform the international committee. Ugandans were suffering. The people of East and Central Africa, they are suffering because of Yoweri Kaguta Museveni. He is not a true Ugandan. He came as a refugee at the age of six, uh, at the age of 14. He came with his mom. He doesn't have any trace of any origin in Uganda. But here becoming a problem to East and Central Africa, including Uganda. So many Ugandans have lost their lives. Some were buried in mass graves. But you are still finding that gentleman. And, and I'm continuing encouraging Ugandans, please use your social media platform to expose Museveni. Good enough that you've witnessed the results of using your social media platform, including Twitter. And I'm very happy and I would like to thank all Twitter warriors. Thank you very much. People using Facebook, please keep on. Twitter warriors keeping on. WhatsApp warriors keeping on. People are posting, people are sharing and commenting. Please keep on exposing seven. Now you are seeing the results. You've, you've, you've witnessed the results. And more sanctions are coming. But those sanctions are coming where? They are coming due to the reason that you have been exposing Museveni to the international community. Right now, we are in the first century. You can use your smartphone to expose, to express yourself. Use your phone as a machinery to expose Museveni. You understand exactly what I'm saying. Please use your smartphone as your weapon. Express your right because it's your constitutional right to, to, to, to, to speak, to choose what you want. Don't be intimidated because Museveni is having a lot of spies on social media who are intimidating people. They come people's inbox to intimidate them and, and, and, threatening them that we are going to attack your family. Don't be intimidated. Don't be ashamed to protect your country and to protect Ugandans. Please use your social media accounts and platform and your uh, smartphone gadgets to expose Museveni. The results, you, the results now are tangible. One of the results they, they, they, they, this gentleman called Abel Kandiho is now restricted financially. The next move is going to be wanted by International Criminal Court because he's accountable for the loss of almost 200,000 Ugandan youth who have been killed by that gentleman on his orders. 200,000. So please don't be ashamed. Use your social media platform to expose Museveni. Mukoze se buli kimu kye mwagala kukola ku simu yammwe mukikoze se temulina mundu temulina majambi temukola buli kimu mukoze simu yammwe mukoze Twitter mulwane okubaita okulwana tukyagira mu sikompu tugenda kutugenda kozesa masimu kubanga bayagala prime minister wabongereza omufuna ku simu ku Twitter boyagala president wa America ofuna ku Twitter boyagala center wa Mugereza ofuna ku Twitter boyagala boyagala chairman board chairman of IMF bomufuna boyagala chairman wa European Union ofuna boyagala ne queen osobola mufuna ku Twitter chetubagamba mukose platform za mwe so social media warriors please mwe bale kulwana ensonga ezitajjako museveni mwezi wamakulu era njalokobaza abaganda baffe bonna abasupporting abantu bano noba enkaraging okukozesa esimu zaabwe tebabatiisatiisa eyaky okufa yasigala mu lubuto wa nnyina mukole buli kimu ekisoboka embaddamu eh, ensonga ezitajjako museveni mwezi wamakulu kati right now waliwo divesion ziri mu kampala ono yakyayo ono ono bamukwatidde mu bwenzi oli yawasizza ono yakoze nti kati njagala bagamba olwaliro nga natera okufundikira eno message njagala egende wa mukyala teri bujingo oba teri naluswa Mama ngenda kusaba ekigambo kimu bobanga akatonda gwosinza akyakuwadde obulamu wesoni wa media omusajja muveeko linda koti z'amateeka zikusalira toddamu genda ku tv oba ku radio ng'oyogera ensonga ziyali baawo ziveeko tugamba nti obwayise oba bwayise tokyasobola kuzza kiringa bwonoola sente nezikuva mu gando oziwuula omuntu tezidda nga bwozimuuze bwe tugambira ati zowola otudde ozibanja oyimiridde maama ted naluswa eno message njikuwa bw'oba toli part of the diversion omusajja muleka agende embaga ya bugingo is part of the well planned diversion okubajja ku mulamwa kubanga abantu bonna ababadde bali well facilitated and well funded wakimedia ekiwadde omuliro gw'amaanyi nnyo kubanga basasola ssente nze nabagamba simala gagwira bintu wano simanyi sapoti gundi sapoti gundi ndoza mwala bye ekyafudde simanyi nomuvubuka bambi mukyala wafudde ekitalo nnyo ekyokufiira omukyalawo naye ekintu kyokuleta ekyokuyamba nomuvubuka gwe wayamba it was a stunt it was a the, the, the, what it was a, a diversion kati kivudde musimayi mwayombye ate ngaofiirirwa mukazi okana mwagala kipping amawulire agali bize nnyo okuva ku national issues mwe buli kintu ekijja ku midiya ekampala nga tekikwatagana ku nkyukakyuka eba diversion buli kintu ekijjako ekita sikyankyukakyuka yeba diversion temukigenderako media bagifuula bize nnyo bize nnyo gimubaddaibadda ekyo museveni kyasinga okumanya kyasasulira ekintu kyona kyakwata ku national issue temukifaako mukole ebirala so mama tedi naluswa ngenda kusaba ekigambo kimu katonda yakuwa obulamu yakyakubeereza omusajja muveeko ekizibu nti wawasa omusajja gwotamanyi bulombolombo nanono gye bavao tebaswala wawasa oba wafumbira omusajja gwotamanyi nti bulombolombo nene nobwabwe tebaswala tunulira omukulembeze tunulira abeeyita ekintu ekyo engeri gyebafaanamu tolwana toyomba katonda yasinga okutegera todda mawulire todda ku tivi ebintu byomusajja biveeko kola byogenda maaso linda kooti ekubuulire ki ekinaava mu kusala ebisigadde birekere katonda yakutonda toddamu okujjawo nga nawuli part of the diversion okubuzaabuza amawulire omusajja wabanga yakuviira mu nju n'agenda muleke ekikulu okyalina omulamu kyenkusaba maama todda mumawulire va mumawulire olina obulamu naawe osobola ofuna omusajja nakuwasa oba nakutwala naye soka olinde kooti ekusalire so va mu bintu bya divesion simi muli mumawulire maama oli mukazi wa kitiibwa ensi ekulaba ebyogambo simanyi redi simanyi singo simanyi timu no divorce biveemu toddamu mumawulire gwoswala olitaswala ekika kyabasajja bwe batyo naddala abasajja abagwira tebaswala tebalina buvuna buddo ekyo kimanyi hope you copy this information madam teddy naluswa bujingo please avoid media don't give out any statement because that gentleman left you god is there for you please stay where you are god knows why that gentleman left you because yalibadde akutta kubanga that is their system wait the court to decide then you continue with life were you, were you born with that man no so please stay calm don't accelerate those issues stay where you are may god bless you and stay blessed please vamba oli muzadde oli mukyala alabikako ekigali bwe kigendanga n'ensenere kireke kigende ekyemyembe kijja kudda yenteekateeka ya katonda mukama kkuumi ngenze mu maaso waliwo diu esayiningiddwa eyasayiningiddwa olunaku lwa jjo wakati wa minist of wakati wa gavumenti yoyeserutabasomutano wa karekezi ne bakomishona abakomishona aba, aba, aba human rights mu uganda nga balaba bawadde ensimbi empya nenkadde okutegeeza ekitongole kino okujja ku radio ne tv okubiriza bannauganda okujja obbagema bafune okugemwa okwekisenyiga 19 kubanga bano ekintu kibatulidde abantu baganye okwegema kati mukulu bakomishona ba uganda human rights mulina abaana bamwe mulina ne bakazi bamwe ne famiry zamwe mutwale abantu bano babakolekebyo mwagala so muve ku bannauganda mbaleke sono yidi najitegedere muri anga baze ku TV ba commissioner ba human rights n'abantu bangaze ku TV baba baba gamati mugende mukole ekintu mugende mukole ekintu kirite mubuza kikiru ati kyabantu baba wadde sente era ba signings endaga no mugenda bula ku TV ne produce station ngaba promoting ekintu kino ekirala eh, what war eddagala eriya erevudde ecuba nga ligenda kuyita tanzania okuyingira uganda nga linira lya lya lya comedy 11 dagenda muyita comedy 11 ng'eddagala lino ligenda kujja nga ligenda kuyita tanzania okuyingira uganda eddagala lino terimanyiddwako rekodi zaalyo terigenda kukola ki naye nga lyakubagema ebirwadde byemumanyi ebirwesaa zino ebyalumimawugwe so mbeere careful nnyo nga mugenda okukwasaganya ensonga zino era nga bulijjo bwe nfundikira ŋŋamba nti kiba gy'oli okukkiriza okugenda okufuna empiso oba obutagifuna its your constitution right to accept or not I'm not stopping anyone, but I'm giving you the information and the hidden agenda of, of the state. What is behind the state? Recently on Sunday, I told you that even the, the, the so-called Katikin of Uganda was given money to come to encourage all people in Uganda to go to be vaccinated. But please, it's your choice and your constitutional right to decide whether you go or not. But me, I'm just coming here to give you the information which you can't access. But please be aware. There are some uh, some uh, uh, information which you can't access about the ongoing senyiga kumina na and the hidden agenda within that system of immunizing. So there is medicine which is coming from Cuba but it's going to pass through Tanzania. So soon or later it's going to be received by the Minister of Education but Minister of uh, Health but secretly. As you know, there is a certain genocide in Uganda. Get to know. Be very careful. Make a decision, but the outcomes are going to be accounted on you, but not on me. Not in any other Ugandan. Your decision is your life. It's up to you to decide whether you go you go on or May God bless Ugandans and stay blessed. But I keep on calling on the international community, please stop funding Yoweri Kaguta M7. The government of Republic of Kenya, be aware, tighten your security. The government of Republic of Rwanda, which is led by the General Paul Kagame, please tighten your security. The President of Republic of Congo, Mr. Chisekedi, all your telephone contacts are monitored by the the government of Uganda. Previously, you've witnessed and you heard that some of the United States staffs at the United States Embassy in Uganda, all their phones were tapped. So be aware. That is my closing statement. Ladies and gentlemen, may God bless you all. Stay safe. Bye-bye. banange e, eh, badde mbadde mbasibule naye temwerabira akantu ke mbasabye okutuuka ku mukulu wa loya waffe wa meri tetwagala musanyukira nga ate mukama amututte mu bintu ebitasoboka so mbadde mbasaba bambi mutuyambe muwe obuyambi muganda wange wa meri mbagambye enamba zekwosobola omufuna eya mobile mane eri 07 eri 077 8 7 1 eri mmanya ga mukyala we agayitibwa oliver wa meri eyo eh, teka ko serizo nazo yagala ku mobile money kubanga omusajja oyo atubereddewo baganda baffe bonna bavudde mu makomera anti n'owameri abaddewo tetulinayo mulala abaddewo abaliwo bakyakola ku misango mirala alina enamba endala gyosobola okukolerakomu abantu abali mu bulaaya ngeri ku cashup eri ku plus 197 83 32 4464 eri manya ga rahana cheyune oba rohan kyeyune enamba eyo eri plus 1978 33 24 46 4 ya kashap endala gyembagambye eri mumanya ga mukyala we osobola oteeka kasente konna kuba yeetaaga emitwalo etaano ejja ddoola okuba nga afuna obujjanjabi naffe tumusasule nga kyatusasudde muganda ffe antony wameri atulwanidde baganda baffe bonna ababaddewo era abasinga obungi bavudde mukumi lwakuba nti ye yali asobola okulya sente n'atuvaamu yagana okulya sente so mbadde mbasaba n'obuwombeefu nga munnayuganda munnammwe ayagala ensonga zino please omwami ono mukwasizeeko akasente konake mba musobodde enamba kangisevinge wano abasobola ogiwandiikako abasobola ogikola ki ah, naye obudde bugenze onomusikasitagibwade ngenda gipostinga ku peegi mujja kuba mugiraba so bane mukama ba 13 ampeera obudde bugenze sana zigenda kukola saa satu kitundu tujja kusinkana onakola lwonna mukama bankuumire information gyembawadde yeeyo temwira mugenda jijja mukitegedde bulungi naye nange munsabire munsabire nnyo munsabire nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo munsabire nnyo neetaaga essaala nyingi nnyo bino byebawa teryajja bibawa ate teryajja bibabuulira okugjako okwongera okunsabira na buli kimu ekyetaagisa za tusinkane enkya lwakuna lwakutando zisinkane ku lwomukaga probably on saturday bwe naba naye breaking news i can come but probably tujja kusinkana ku lwomukaaga if I'm not mistaken. Unless in another breaking news, if not so, we meet on Saturday, if God wishes. So I'll be back on Saturday. But in case I have any breaking news, I might come back within these two days, Thursday or Friday. But if not, then I'll be back on, on Saturday. Then on Sunday, in Ibulange Mengo. May God bless you, Uganda, and stay safe. Mukama bakumi na takumi na ampera. Mutegerente, musebe ntagala bitere de. Nebizontu biyabu, musajabu yaudemu. Mutegerente, musebe ntagala bitere de. mu ngeri ebyobufuzi mwe gye mutategedde statement ezikwatakwatwa kwa naye oligino babyuzo nto we bali era bakulembera bamwe bembabuulidde era bazizaawo n'abasigire bamusigale nga mubagoberera mubasapotinge buli kimu kyonna ekisoboka eyawukana ku mugendo gye bakaasa mukama bakumi atakumira mpeera mweraba